good off your six. Good job. One down and one to go. We'll give you a serious challenge. Attacking your defense platform single-handedly is suicide. Lumea s-a schimbat Și se va mai schimba Tu ești tot așa Ești iubita mea Dar și aici ceva Nu mai e la fel Ești altuia Եջևան otro